वेलकम ऑन घमासान.com एक तरफ बॉलीवुड के जाने माने एक्टर चंकी पांडे तो वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी अनन्या पांडे आखिर क्यों सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही है जहां एक और चंकी पांडे ने अपनी एक्टिंग से लोगों को खुश किया तो वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी अनन्या पांडे सोशल मीडिया पर अपने हॉट बिकनी पोज को लेकर काफी चर्चित हो रही है आप देख सकते हैं अनन्या पांडे की कुछ हॉट तस्वीरें कि किस